happy guys. Ibu-ibu jarang masak ini di rumah. Sapi lada hitam menu Chinese restoran bintang 5. Yuk kita bongkar resep sapi lada hitam. Ternyata cara membuatnya cepat dan mudah. Hmm, enak banget guys. Seluruh keluarga pasti suka. kita mulai bahan-bahan daging sapi 250 gram gunakan daging sapi khas dalam yang empuk paprika hijau satu buah paprika merah satu buah bila tidak ada bisa diganti dengan cabai merah besar dan cabai hijau besar bawang bombay setengah buah nanas seperempat buah bawang putih 3 siung daun bawang satu batang lada hitam satu sendok makan sapi dipotong kotak-kotak kecil, jangan terlalu tipis. Daging dimarinasi dengan kecap asin, kaldu sapi, dan lada. diamkan sebentar. Paprika dipotong-potong kecil. bawang bombay dipotong-potong kecil terus dipotong-potong kecil. Daun bawang dipotong-potong pendek. Bawang putih dikeprek dan dicincang halus. Tumis daging sampai matang dan angkat. bawang putih sampai matang dan harum. Masukkan paprika dan bawang bombay dan tumis sampai layu. Masukkan dagingnya dan aduk sampai merata. Tambahkan semua bumbu-bumbu dan aduk sampai merata. Lada hitam 1 sendok makan. Kaldu sapi 1 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Gula setengah sendok teh. Saus tiram satu sendok makan. Minyak wijen satu sendok teh. Kecap asin secukupnya. Tambahkan sedikit air dan aduk sampai merata. Masukkan nanas dan daun bawangnya dan aduk sampai merata. Sapi lada hitam sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Hmm, wanginya. Hmm, benar-benar beda, yummy. Rasanya ngalahin restoran bintang 5.